Buenos días. Buenos días, jóvenes. Uh, you are looking very good. Se ven muy bien. Uh, I want to thank the, the quartet. Quisiera agradecer al cuarteto. And the backup y, al, the quartet. y a los que le apoyaron al cuarteto. And understand some of the quartet members will be leaving us. Entiendo que algunos de los miembros del cuarteto van a salir de aquí, van a uh, partir pronto. Y esperamos que Dios los siga bendiciendo donde quiera que estén en Argentina. Ruth, I want to thank you so much for the for the theme song. Muchas gracias, hermana, por el canto tema. You are so wonderful. Maravilloso estuvo, Because maravilloso. this is a beautiful theme song. Es un hermoso canto tema. Short, pequeño, corto, quick to learn, fácil de aprender, and yet it's so powerful. Sin embargo, poderoso. Uh, uh, I've just come back from Spain. Acabo de regresar de España. Me imagino que estaba tratando de aprender español, pero uh, Time went too fast before I realized I was back. se me pasó rápido el tiempo y antes de darme cuenta ya regresé. I'm here this week Aquí estamos esta semana for special purpose. con un propósito especial. And I want to bring you greetings from the world headquarters of your church. Les traigo saludos de la sede mundial de la iglesia. The Seventh-day Adventist Church is growing so fast today. En la iglesia adventista del séptimo día crece tan rápidamente el día We de hoy. We are now over 12 million people baptized in this church. Ahora tenemos más de 12 millones de miembros bautizados en esta iglesia. It's like driving the fast lane. Es como manejar en el carril de rápido. Todos los días se bautizan personas, muchas personas. Uh, y de los 12 millones, El 75% son jóvenes. Todos menores a los 30 años de edad. Amén. I want to hear that amen. I want Quiero to escuchar hear ese amén. <laughs> This week I'm going to teach you. You got to say it. Esta semana les voy a enseñar a decir amén. When something is good, amen, pastor. Cuando algo esté amen. bien, diga amén, pastor, amén. Don't just sit. <laughs> uh And that makes me happy. Eso me hace feliz. Ver que la iglesia adventista sea una iglesia de jóvenes. Jóvenes, esta es tu hora. This Es el momento en que debes apoyar a la iglesia adventista. Y algunos de nosotros hablamos en forma clara y fuerte en la asociación general. Make this church a church of young people. Hagamos a esta iglesia una iglesia de jóvenes. Empower them. Denles poder a los jóvenes. Involve them in the ministry of the church. Involúcrenlos en el ministerio de la iglesia. Teach them, challenge them to pray. Enséñeles y desafíeles a orar. Challenge them to do mission work. Desafíeles a hacer obra misionera. Challenge them to sacrifice. Que hagan sacrificios. Challenge them to stand for Jesus Christ. Desafíenles a que puedan ponerse y mantenerse en pie por Jesucristo. And I'm proud to be a youth leader for y estoy orgulloso de ser un dirigente de jóvenes para jóvenes como ustedes. Así que sean fieles, Jesucristo regresa pronto. Quiero agradecer a la división interamericana por este hermoso plantel aquí. Es un plantel santo. No jueguen con él, por favor. Los ángeles caminan aquí todos los días. El Espíritu Santo también está por aquí. Ah, yo lo he visto. Lo he sentido. Es un plantel santo. Preparing holy people to finish the work of God. Que prepara a gente santa para concluir con la obra de Dios. Whether you're Seventh Day Adventist or not, you are on a holy campus. Ya sea que usted sea adventista o no sea adventista, está en un plantel santo. I want to express my profound appreciation to the Quisiera expresar mi agradecimiento a los que me han invitado a estar aquí en esta semana. De oración. Me encantan las semanas de oración. Me encanta hablar con los jóvenes. He, venido a hacer solamente una cosa. Y eso es predicar la palabra de Dios. No he, no he venido a hacer teología. Ni a hacer filosofía. I leave that in your classroom. Eso se lo dejo a los salones de clase. Amen. Amén. Mine is to preach the word, boy. Yo vengo aquí a predicar la palabra, muchachos. <laughs> Ustedes van a alegar acerca de Dios allá y vengan aquí y los voy a tumbar con la palabra de Dios. Quisiera visitar cuanto estudiante pueda, lo que me permita el tiempo. Por lo visto que ya se me ha arreglado un horario más o menos, el lugar y el tiempo. Don't Say, I'm not a sin, I'm not going to see Pastor Muganda. No digan, bueno, yo no soy pecador, no, no quiero ver al pastor Muganda. No, just come. Vengan, vengan. Stop by. Pasen ahí donde yo Say, estoy. Hola, Pastor Muganda. <laughs> Salúdenme. Hola, pastor. That's all. Es todo. Don't be scared of a pastor. No tengan miedo porque soy pastor. Don't say maybe he's going to ask no digan, tal vez me va a hacer unas preguntitas no. por ahí. No. Just come. Vengan. Say hola. Hello. And I'll say hola, <laughs> Nancy. y les voy a responder, hola. So just come. Así, vengan. Don't miss the opportunity of come to just talk with me. No pierdan la oportunidad de venir, solo platicar. This week I have a special request to the faculty members, to the teachers. Tengo una, un pedido especial esta semana a los miembros de facultad. Keep exams to the minimum. No pongan exámenes. <laughs> Pónganlo, dejen los exámenes al mínimo. Amen. Keep them to the minimum level. Déjenlos así al mínimo nivel, por favor. Keep the assignments to the minimum. Que las tareas se reduzcan al mínimo. If, if possible, si fuera posible, do not ask for any term papers or papers. No pidan así monografías y, y cosas por el estilo para esta Until semana. next week. Hasta la próxima semana. And the students y estudiantes, behave well. Pórtense bien. Amen. Amen. Because I want the whole attention of this campus Porque quiero que la atención completa del plantel se enfoque en Jesucristo. I don't want you to be divided, but just focus to the hero of heroes. Quiero, no quiero que, dividamos nuestro pensamiento, sino que nos enfoquemos en el héroe de los héroes. Our theme is well chosen. Nuestro tema fue bien escogido. Jesus, superhero. Jesucristo, tu superhéroe. Saben que en el mundo de hoy hay tantos héroes. Muchas veces nos confundimos y no sabemos cuál de todos. Tenemos héroes como Michael Jordan. Él ya no es héroe. Es una celebridad. Porque él es un ser humano como tú y como yo. There is only one hero, young people. Hay solamente un héroe, mis queridos And jóvenes. That is Jesus Christ. Y ese es Jesucristo. Jennifer Lopez is not a hero. Jennifer Lopez no es héroe, She's just a celebrity. es una celebridad. And some of you are copying wrong people. Y algunos de ustedes imitan equivocadamente a algunas personas equivocadas. You want to be like Michael Jordan. Quieren ser como Michael Jordan. You want to be like Jennifer Lopez. Quieren ser como Jennifer Lopez. I'm here to tell you, you are hero of heroes is Jesus Christ. Vengo aquí a decirles que tu héroe de héroe es Jesucristo. Walk like him, camina como Él, talk like him, habla como Él, dress up like him, viste como Él, behave like him, compórtate como Él, study like him. estudia como Él. Ah, Jesus, my hero. Jesús mi héroe. He is mine. Él es mío. I want you to take him this week. Quiero que ustedes también lo tomen esta semana. You see, we look up at a hero. Ya ven, ustedes, nosotros miramos a los héroes. Because a hero inspires you to be just like that person. Porque el héroe te inspira a imitarlo y a ser igual como él. So this week, Así que esta semana, as you look at that picture, al contemplar este cuadro, pray that Jesus will come into your life. Oren a que Jesucristo pueda entrar en tu vida. And take over control of your life. Y pueda asumir el control de tu vida. Let's pray. Oremos. Our Father in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, the time for your son to be glorified has come. Ha llegado la hora de glorificar a tu hijo. I pray now may not see the picture of Muganda speaking to them, que no vean el rostro de Muganda hablándoles a ellos, but may they see the picture of Jesus Christ of Nazareth. pero que puedan ver el retrato de Jesucristo de Nazaret. Make me just a loudspeaker, Permite que yo sea simplemente un orador, a magnet to bring these your young people and the faculty members to the cross of Calvary. un imán que traiga a todas las personas a, los pies de la cruz del Calvario. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amen. Amen. Our title this morning El título esta mañana is Go for it. Dale. Go for it. Dale. Me gusta el español. Lo hacen más pequeño, ¿verdad? El inglés es demasiado largo. English is go for for it. Así es en inglés. Spanish. Go for it. Y en español, dale. Dale. <laughs> go for it. Go for it, boy. And you know, when it, it, we say go for it, we, we, we, we know what it means. Y saben que cuando se dice en inglés go for it, realmente es como en español, dale. Dale. Dale. oh, my, my, my, my, my. John 5, verse 1 to 11. Juan 5, versículos 1 al 11. You see, him and I, we are the same. We have no eyes. Eh? We have Ahora <laughs> eyes, los dos eh? tenemos cuatro ojos. John 5. Juan 5. Verse 1 to 11. Versículos 1 al 11. I'm reading. Voy a leer. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. And there is at Jerusalem by the sheep market a pool. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches. que se llama en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after uh, uh, the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Porque un ángel descendía del, en el tiempo de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. And a certain man was there which had an infirmity 38 and years. Y había allí un hombre que hacía 38 años que tenía esta enfermo. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long long time in that case, he said unto him, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho, mucho tiempo y así le dijo, ¿quieres ser sano? The man answered him, Sir, I've no man when the to put me into the pool, but while I'm coming, another down before me. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto en tanto yo voy, desciende antes que yo otro. Jesus said unto him, Jesús le dijo, Rise, levántate, take up thy bed and walk. Toma tu lecho y anda. Verse 9. El versículo 9. And immediately, y al instante, the man was made whole. El hombre fue hecho, fue sanado. And he took up his bed. Y tomó su lecho. <laughs> Powerful man poderoso, mis He took up his bed Levantó su cama and they walked. y s- caminó. Y la gente se lo quedaba viendo. Close your Bibles. Cierren las Biblias. Let me take you through this wonderful text. Vamos a hablar un poquito acerca de este maravilloso texto. Our title is Go For It. Nuestro título es Ve por ello, dale. To go for it El darle It means significa go, ir, get it, consíguelo. And this morning I want to challenge the students here. Y esta mañana quiero desafiar a los jóvenes aquí. Be dreamers. Sean soñadores. Go for it. Denle. Go for it. Vayan detrás de ello. You see young people going for it. Ven jóvenes, el, el ir en pos de ello. It means pouring out yourself into something. Significa verterse uno en algo. Kill for yourself to see your team win. Tenemos que ver que nuestro equipo va a ganar. up late and reading a 300 page book for a Significa permanecer parado casi toda la noche y leer 300 páginas para ese informe. Es correr con el balón a la meta. Y gritar con el equipo. Kick the ball. Dale. Kick the ball. Dale a la pelota. Go for it. Ve por él, dale. And you shoot that goal. Y uno le da ese gol. Going for it. El darle. It's when you type a 10 page report before the first period. Es donde escribes tu informe de 10 páginas antes del primer periodo. You sit up the whole night. Estás ahí toda la noche Studying. estudiando. You want that A. Y quieres ese 100. You want that A. Quieres ganar el 100. Going for it. Y le estás dando. Some of you, Algunos de ustedes. Going for it, el darle means significa. When you see a beautiful young girl on this campus, cuando ves a aquella hermosa jovencita en este plantel. Hello. Are you there? ¿Estás ahí? When you see a beautiful girl, cuando la ves. You say, God. Y dices, Mira. I want her. La quiero. But I'm afraid. Pero tengo miedo. You know there are some guys who are afraid, eh? Saben que algunos muchachos tienen miedo. When they see a beautiful girl, they just shake. Them. Cuando ven a una jovencita. <laughs> y puro tararear y tararear. And the you girls too. Y las jovencitas también. You see a cute young man, handsome. Cuando, cuando ven a ese apuesto joven. Big chest. Un pecho grande. Mm. Mira nomás. You say, but, uh, but, but, but, but, but. Going for it. Denle. It means significa when you see a beautiful young lady on this campus. Cuando ves a una hermosa jovencita en este plantel. You say, God, I'm gonna get her. Y tú dices, Dios mío, Va, voy a conseguir. And you hang around her. Y vas y te andas con you ella. pretend to help her with the computer. Y tú finges que le estás ayudando con la computadora. she comes to you, she says, can you help me here? ¿Me ayudas aquí? But down deep, Pero acá en lo profundo del corazón, estás yendo detrás de ella. You have a hidden agenda. Tienes una agenda oculta. Going for it. Yendo tras it ella. Means significa. You go for that cute girl under any circumstance. Vas a ir por ella bajo cualquier circunstancia. Young people, I'm here to challenge you. Jovencitos, jóvenes, aquí estoy para desafiarles. Go for it. Denle. Aim higher. Tiren alto. Do the best. Hagan lo mejor que puedan. Dios les ha creado para un propósito especial. Ustedes no son una, un error genético. Son alguien en esta vida. Es posible que el mundo diga son de la generación X. generation. Puede ser que sea la generación del milenio. Pero yo estoy aquí para decirles. You are not that No son esa generación. Son generación excelente. venle Denle. Él es tu héroe. Él no piensa en las cosas así medias aguadonas. Él no piensa y no cree en las cosas baratas. Jesucristo cree en lo mejor. And Y venimos a la, a la estanque de Bethesda. There were many, many, many sick people. Hay muchas personas enfermas. There were lame people. Personas cojas. Blind people. Ciegos. They were all smelling. Y todos oliendo. Smelling. Mal. Hundreds of sick people. Centenares de personas enfermas. Children are crying. Los niños lloran. All the people are crying. Todas las personas están llorando. Every, the place was smelling. El lugar huele. And then Jesus comes. Y Jesucristo viene. He walks between the bodies. Y camina entre los cuerpos. There are some dead bodies there. Algunos cuerpos ya muertos. Some dead, sick bodies there. Otros muy enfermos por acá. And Jesus walks by. Y Jesucristo camina. And he looks at one guy who is lying down there. Y él mira a uno que está ahí, que ya se ahí. He says to him, y le dice a él, Sir, Señor, you see Jesus has noticed something in his face. Jesucristo ha notado algo en su rostro. This man had suffered many many times. Este hombre había estado allí y, había intentado muchas, My muchas Bible veces. says he was carried there for 38 years since he was a little boy. Now he was an old man, 38 years. Mi Biblia dice que él estuvo ahí 38 años. Desde pequeñito hasta ahora, un viejo ya, 38 años. lo I habían took llevado my ahí. calculator y saqué la calculadora. I multiplied that by the days, 36500 days. Y multipliqué eso por la cantidad de días. I found out this guy had suffered 1400 times of suffering. Y veo que este hombre había sufrido 14000 veces. Of being stepped on. El, el ser pisoteado. 1400 times. 14000 veces. Of being of being second class. De ser un ciudadano de segunda clase. 14,000 14, 000, 14 veces. Of being carried until He was used to smelling like a beggar. Y el ser acarreado hasta que se acostumbró a oler como un limosnero. He talked like a beggar. Él hablaba como limosnero. Smelled like a beggar. Olía como limosnero. Sang like a beggar. Y cantaba como limosnero. Dressed up like a beggar. Se vestía como tal. He enjoyed that condition of begging. Él se hizo parte de esa condición so, del limosnero. So Jesus comes to him. Y Jesucristo viene a él. He says, Sir, y le dice, Señor, ¿Mm? Do you want to be whole? ¿Quieres ser sano? Instead of saying yes, y en vez de decir sí, he failed the quiz. Él falló el papelito. He said, I don't have someone to carry me. Es que no tengo nadie que me cargue. That was not the question. Eso no es lo que te pregunté. The question was, do you want to be healed? La pregunta es, ¿quieres ser sano? Then Jesus said to him, y Jesucristo le dijo, Pick up your bed and walk. Levanta tu lecho y anda. And you see, it wasn't a bed as such. Y no era una cama realmente. It was a mat. Era un, un, un petate. A mat. Era un petate. Rotten. Así, este, de... de, de for 38 years he's sleeping on the same mat. <laughs> es podrido ya, está deshaciéndose. 38 rotten, años que, durmiendo sobre mí. Se estaba deshaciendo ya. Jesus says, Come on, man. Dice, órale, vamos. Stand up. Párate. Wrap up your mat. Envuélvelo. And the poor man wrapped it up. Y lo envolvió. ¿eh? Se le echó al hombro. <clears throat> Walked. Y vámonos. And it was Sabbath day. Y era el sábado. And he walked by here, this campus. Y pasó aquí al lado de la carrota. And said, Who are you? Y dijo, ¿quién es este? Who are you? You know, you know we are Adventists, yeah? You ¿Saben cómo somos los adventistas, verdad? Uh -huh, sí. uh -huh. Maybe you guys here you are different, but Tal vez aquí son diferentes, pero. Adventists can be funny sometimes. Los adventistas pueden ser chistosos a veces. But ¿verdad? anyway, no, that's how we are. Pero a veces así somos. Now, I, I will stop where I want to emphasize the point. Y quiero detenerme aquí y hacer énfasis sobre un punto. Pick up your mat. Levanta tu lecho. And uh, walk. Y anda. Go for it. Dale. Young people. Queridos jóvenes. Teachers. Maestros. You must be dreamers deben ser soñadores. Dare to dream about the person you can become. Atrévanse a soñar acerca de la persona que pueden llegar a ser. Then dare to become the person of your dreams. Entonces atrévanse a convertirse en la persona de sus sueños. Don't be like this guy who was used to the smell of the beggars, to the smell of the sick people, to the smell of the lepers, to the smell of the cripples. No sean como esta persona que se había acostumbrado al olor de los limosneros, de los enfermos, de los leprosos y de todas las personas que lo rodean. God has created Dios te creó a ti con un propósito en mente. Él te trajo aquí a este mundo con un propósito en mente. You Go for it. Para que le den. It means to work hard, never give up. Significa trabajar arduamente y nunca darse por vencidos. He failed in his business in 1831. Él falló en su negocio en 1831. In 1832 he was defeated for the legislative. En el 32 fue de, este fue vencido en la legislación. But was elected in 1834. Pero en el 34, 1834 fue he elegido. Lost, he lost his sweetheart to death in 1835. Pero perdió a su querida en la muerte al 35. En el 36 sufrió un, un shock nervioso defeated for speaker in 1838. En 1838 fue vencido para ser el orador de la casa. Defeated for Congress in 1843. Fue vencido para el Congreso en el 43. Was elected to Congress in 1846. Pero en el 46 fue elegido al Congreso Defeated for Congress in 1848. Y fue, fue, fue, vencido en el 48 nuevamente al Congreso. Defeated for Senate in 1850. Y fue vencido al Senado en el 50. In 1860. Pero en 1860 He was elected the President of United States. Fue elegido, ganó la, la- la elección a presidente de los Estados Unidos. His name Su nombre, was Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, He never accepted to be a failure. nunca aceptó ser un fracaso. Never, never accept to be a failure. Nunca acepten ser un fracaso. My daughter first daughter, when she went to high school, Mi primera hija, cuando fue a la, al high school, a las preparatorias, she went to, she went to, to the boarding school. fue a una escuela, un internado. And uh, when she came back, Al regresar, I said, bring your report card. dice, bueno, tráeme tus calificaciones. She lied to me, as you- do. Me mintió, como suelen hacer los jóvenes. Uh, no, they didn't give us a report card. Eh, es, no me dieron calificaciones. I said, liar, go to your bedroom, bring the report card. Mentirosa, <laughs> ve a tu cuarto, tráeme tus calificaciones. No, they didn't give us a report no, card. No, me la dieron. And our children today, they lie looking in your eyes. Y nuestros jóvenes hoy te mienten mirándote a los ojos. Bring the report card. Tráeme tus calificaciones, tu Finally, boleta. She went to the bedroom. Finalmente fui al cuarto. She brought the report card. Me trajo su papeleta. Bible. Biblia. F. Fracasada. Math. Matemáticas. F. Fracasada. Mm. English. Inglés. C minus. Es un 60. Geography. Geografía. D. Es un 62. I, I said no, no, no, no. No, no puede This is not Muganda family. Este no es de la familia Muganda. Muganda family, they never fail. La familia Muganda nunca fracasa. Why? ¿Por qué? Because of this hero. Por este héroe. When you follow the hero, Cuando seguimos al héroe. You walk with the hero, caminas con el héroe. You start with the hero, estudias con el there héroe. Is no way you can get any F. Y no hay forma que puedas fracasar. I said, you are not Muganda family. No son de la familia Muganda. I'm not an A student. Pero papito, ¿no soy de los estudiantes del 10? Sounds familiar. ¿No soy familiar eso? I said, you are an A student. Tú eres un estudiante de 10 de 100. Go back to school. Regresa a la escuela. Next quarter. El siguiente trimestre. I want to see those become A's, A's, A's, A's. Quiero ver que cada uno de esos rojos se conviertan en 100, 100, 100, 100. She went back to school, to school. Regresó a la escuela. Came back for holidays. Vino nuevamente a las festejos. Before I asked for the report card, Antes de pedirle sus calificaciones. she came to me. Llegó hasta donde yo estaba. Daddy, Papi, daddy, papá, I made it. la hicimos. I said, what did you make? ¿Qué She said, I made it. La hicimos. I said, bring the report card, Tráeme tus papeletas. Bible, Biblia. 100. Amen. Mathematics. Matemáticas. 100. English. inglés. B plus. Es 95. bien, muy bien. Okay. And I From that time, she became an A student. Y desde ese momento en adelante se convirtió en un estudiante de puro cienes. What am I saying to you here? ¿Qué te estoy diciendo a ti, mi querido joven? Encourage students to be A students. Maestros, animen a sus estudiantes a sacar puros the Students, you can make it. Siempre díganle a sus estudiantes, tú it. puedes, tú dale. When a, a student gets an F, cuando un estudiante fracasa, send Regrésalo. No te voy a calificar este examen. Because you Porque tú eres un estudiante de puros oh, cienes. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Que les demos jóvenes. cuando fracasas, No te rindas. Tú sigue adelante. Sigue avanzando. Go for A's. Busca las A, los Go for the best jobs. Ve por el mejor trabajo. Go for the best degrees. Busca el mejor grado académico. Go for the best boyfriend and a girlfriend. Busca el mejor novio, la mejor novia. Some of you always go for rejects, rejects. Algunos de ustedes siempre buscan lo que ha sido rechazado. Go for the best. Vayan y busquen lo mejor. Because my hero porque mi héroe believes in the best. cree en lo mejor. You are a child of God. Tú eres un hijo, hija de Dios. You are somebody. Tú eres alguien. You are child of the King. Eres hijo de hija Can del we rey. Say, let's, let's say it in English. Vamos a decirlo en inglés. Todos les gusta. Les, les, les, gusta el inglés, ¿verdad? I am. I am. Yo soy. I am. Todos. Todos. Todos. <laughs> One, two, three. Uno, I am. I am. Somebody. Somebody. I am. I am. The child of God. A child of God. Hijo de Dios. That's, that's too long, man. a child of God. A child of God. Hijo de Dios. Okay. Todos again. Todos nuevamente. I am. I am. Somebody. Somebody. I am. I am. The child of God. Child of God. When the devil comes to you, Cuando el diablo acuda, bien a ti. tú dile, diablo, ya tengo a mi héroe. Soy un hijo de un héroe. Soy alguien. Soy el hijo del rey. diablo, diablo, diablo, no me puedes tocar. Amén. Go for it, young people. Dale, mi querido joven. Take up your mat and walk. Toma tu lecho y anda. Some of you, your mat might be classwork failure. Puede ser que el lecho de algunos de ustedes sea trabajo de clases de fracaso. Some of you, your mat might be laziness. Puede ser flojera. You are always lazy, lazy, lazy. La pereza, somos flocos y flocos y flocos. Some of you, you are mad might be bad friends, peer pressure. Podría ser que para algunos sus lechos son amigos equivocados. Some of you, your La presión de los are might be drugs. Otros puede ser que sean las drogas. Some of you, are mad might be sex. Puede ser que sea el sexo premarital. Es posible que para algunos su, su lecho sea el alcohol. Es posible que sea el temor de salir adelante. Es posible que sea falta de sueños, una cabeza vacía. This morning Y esta mañana les digo cada uno de ustedes. Go for Dale. Pick up that mat which makes you a nobody. Levanta ese lecho y conviértete en alguien. And be somebody. Conviértete Because Jesus is my hero, is your hero. Que Jesucristo es mi héroe y es tu héroe. I am. Yo soy. Somebody. Alguien. I am. Yo soy. The child of God. El hijo de Dios. Young people. Mis queridos jóvenes. The best is yours. Lo mejor está a tus pies. Corruption is yours. La corrupción es tuya. AIDS is yours, avoid it. El SIDA es tuyo, evítalo. Laziness is yours, overcome it. Si la, la flojera es tuya, tras, o sea, hazlo un lado. Sickness is yours, cure it. Si la enfermedad es tuya, sánala. death is yours, stop it, you can stop si la muerte es tuya, deténla, detén una muerte prematura. Vision is on it. La visión es tuya, acude a ella. is step on it. La pobreza es tuya, pisoteala. The past is Este si el pasado es tuyo, dale. Power is hang on it. Si el poder es tuyo, aférrate de él. Future is pursue it. El futuro es tuyo, persíguelo. Jesus is yours. Take him. Jesucristo es tuyo. Agárrate de él. And so this morning I challenge you. Y por eso esta mañana te desafío. Go on and become the best in your life. Sigue adelante, conviértete en lo mejor que puedas en tu vida. Don't be satisfied in a second class uh, condition. No te satisfagas en una condición de segunda. Don't allow the devil to tell you you cannot make it. No permitas que el diablo, que el enemigo te diga tú no puedes con this esto. This morning Jesus is passing by. Jesucristo pasa a nuestro lado He esta mañana. You there, there, there. Él te ve en cada uno de los lugares donde estamos y te hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y le decimos a él, sí, sí quiero ser sano. Sigue adelante y conviértete en lo mejor que puedas en tu vida. Sigue adelante y conviértete en el mejor maestro en este Conviértete en el mejor rector de esta institución. Sigue adelante y conviértete en el mejor estudiante. Go on and Consigue el apoyo tuyo completo para esta institución. Sigue adelante. Y adelante. Y adelante. Dream. Sueña. Desire for a wonderful tomorrow. Desea un mejor mañana. Life is short, young people. Mis queridos jóvenes, la vida es muy corta. You must give your heart to Jesus. Y debes darle, entregarle tu corazón Go a Jesucristo. For it. Sigue adelante. When the devil comes to you, Cuando el diablo viene, toca tus tell puertas. Him, Dile, I am yo soy somebody. alguien en la vida. I am yo soy the child of the king. el hijo del rey. Say it more time, todos. Una vez más, todos, por favor. In English. En Todos. Todos, everybody. Every, oh, good. Todos. everybody. I am. I am. I am. Somebody. I am. Somebody. I am. The child of God. No se les olvide, mis queridos jóvenes. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día. Disfruten sus trabajos en la escuela. Quiero que todos sean estudiantes de 10 de cienes. Hasta que el maestro vaya con el presidente, el rector y le diga, "Todos mis estudiantes son inteligentes." Y uh, and, and you Teacher, we cannot fail. Y le digan, maestro, no podemos fracasar. Because we have a hero tenemos un héroe who passed all examinations. que te ayuda a pasar las examinaciones. And I am y yo soy somebody. somebody. I am the child of the king. El hijo del rey. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Thank you.